Pričao sam sa, sa gospodinom ministrom, malo rekao sam mu da ovaj, na zadnjih sedam godina koliko je, koliko je poljoprivreda kod nas napredovala. E, pričali smo i o e, upravi zagrana plaćanja i o sve o, po meni. Znači ove godine sve je isplaćeno na vreme. Znači i subvencija za krave i premija za mleko. ljudi neki rekli da kasnimo još sa isplatom. Da, to svi. A za svinje? Samo za svinje. Zašto kasnije? Imali smo 180 dinara cenu, svinja bila dobra cena, pa smo ostavili sve kad im 130 i im spatimo kad im bude falilo. Nisam te razumio. Kad je bila dobra cena, dobra je onda su sami od sebe imali dobro novca. Sad ćemo isplatiti to novo. Kako je to vezio s našim ovom? Pa šalim se, šalim se ja. Nismo imali dovoljno novca. vozi, ozbiljno sam ne šalim. U masi nismo imali, ovaj, već veći broj zahtjeva smo imali nego što je dokazano. A često naše planirano? Pa, više se da se ne tako. Pa mi to, to ćete vi plaćati. Samo ovaj. to ljudi, Da, da, da smisla da